pronto. TV Estelar. Canal 31 en Recon con nuevos programas, más entretenimiento, información y cultura, solo por Canal 31. TV Estelar.